Bogen, som vi ser her, det er en bestseller. Det er en bestseller, der er 530 år gammel, øh, og øh, det er den første trygte bog i Danmark, og den er trygt i Odense. Gutenberg han opfandt jo bogtrykkerkunsten i 1450'erne, og øh, efter det, der var der jo flere svende, der tog hans øh, teknik op. De rejste rundt i Europa, og de havde jo deres trykklodser med sig. Øh, og en af de øh, bogtrykkere, øh, der rejste rundt, han hed Johan Snell, og han kom her til Odense i 1482 for at trykke en meget flot bønnebog, øh, der skulle bruges øh, ved øh, de kirkelige handlinger i domkirken. Og øh, det gik langsomt, fordi det var en svær bog at lave. Og øh, Johan, det, han var måske ikke en af de allerbedste bogtrykkere, men øh, hvad gør man så, hvis, man, hvis det går lidt træt, og man skal tjene nogle penge? Ja, så finder man jo ud af, at så må man lave noget, der er godt nok og hurtigt. Og det gjorde han, øh, nemlig ved at trykke den her bog, øh, som selvfølgelig er trykt på latin. Latin var jo det lærte sprog, og øh, alle, der kunne læse, de kunne også latin. Det er en historie, der omhandler belejringen af Rodos. Dernede der var der en meget, meget flot øh, korsfarerborg, og den borg, øh, den ville tyrkerne gerne have fat i man var bange for tyrkerne, og med god grund. Øh, sultanen øh, ønskede jo at erobre store dele af Europa, og sad jo på store dele af Europa, så man var virkelig bange. Så da Snell han vælger at trykke den her bog, så er det noget, der er lige op i tiden. Og den går selvfølgelig som varmt brød. Det er ikke nogen flot eller dyr bog, øh, men det blev Danmarks første trygte bog, og den er netop trygt i Odense.